Բարև ձեզ։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք տեսանք ինչպես կարելի է ուրեմն մեր app component-ը ստեղծել առանձին մոդյուլի մեջ, իրան import անել եւ իհարկե նկարել էկրանի վրա։ Այդ app-ի մեջ մենք տեսանք ինչպես կարելի է JSX-ի մեջ ուրեմն նախ եւ առաջ նսել կլասեր, որպեսի մենք CSS-ով իրանց ոնց որ տեսքը փոխենք, նշելով class name, այլ ոչ թե class, չէ՞ Մենք նաև տեսանք, որ այն կոմպոնենտները, որ մենք ստեղծել ենք, որոնք որ իմիջիալոց կարող են լինեն առանձին մոդյուլի մեջ, առանձին ֆայլի մեջ, ու մենք ոնց որ քաշում ենք եւ օգտագործում ենք, մենք այդ կոմպոնենտներին կարող ենք փոխանցենք ինչ որ արժեքներ, հա, այսպես։ Um, եւ մենք նաեւ տեսանք, որ ուրեմն մեր JSX-ի մեջ մենք կարող ենք JavaScript գրենք, ընդհանրապես այն խոճուճ, ուրեմն փակագծերի մեջ։ Ուրեմն այն արժեքները, որոնք որ մենք փոխանցում ենք ինչ որ մի կոմպոնենտի, նա կարող է ընդունել որպես մի հատ object, հա, այս բaragայում այդ անուն ենք տվել այդ object-ին, props, հետո այդ object-ից մենք կարող ենք ուրեմն այդ արժեքները կարդանք եւ օգտագործենք ինչպես ցանկանում ենք։ Օրինակ այս բaragայում մենք ընդհանրապես այդ օբյեկտները, այդ արժեքները վերցնում ենք եւ ուրեմն նկարում ենք մի հատ div-ի մեջ։ Հետեւաբար մենք ստանում ենք մի հատ ցած մի բան, խաչատուր 35, որովհետեւ այդ 33-ին այստեղ ուրեմն գումարում ենք 2։ Այսինքն, այսքանով ուզում եմ ցույց տամ, որ մեջը կարող ենք գրենք ցանկացած JavaScript-ը, իսկ կարող ենք ֆունկցիաներ կանչենք եւ այլն եւ այլն։ Ցանկացած JavaScript կարող եք դնել այս խոճուճ ոնց որ փակագծերի մեջ։ Okay, այդքանը պատկերացրեցինք։ Հիմա եկեք մի հատ նոր թարմ պրոյեկտ ստեղծենք եւ անցնենք առաջ։ Այսինքն հիմա ես այս server-ը ուրեմն կանջատեմ, որպեսզի server-ը անջատենք, պահում ենք control եւ սխում ենք C։ Այդքան բան, հիմա անջատում է սերվերը։ Հիմա ես կբացեմ մի հատ terminal եւ կկանչեմ npx create react app եւ այս անգամ եկեք կոչենք hello 3, ինչու՞ չէ, եւ ստեղծենք այս նոր պրոյեկտը։ Okay, ուրեմն մեր պրոյեկտը ստեղծվեց, հիմա իրեն եկեք բացենք Visual Studio Code-ով, նենց որ կասենք ստեղ ուրեմն open folder եւ կնշենք այդ նոր մեր ստեղծած hello 3 պրոյեկտը okay, բացվեց, եկեք ուրեմն նորեն ուսումնասիրենք index.js-ը։ Okay, մենք արդեն բավականին բան ստեղ հասկանում ենք ինչ է կատարվում, չէ՞։ Ստեղ մենք React-ին ասում ենք դե անցի գործի, Հաթաթում ենք մի հատ React-ի կոմպոնենտով, որը որ մեր մեզ հավելյալ ինֆորմացիա կտա մեր ծրագրի մասին, փոխանցում ենք մեր app component-ը, որը ստեղծվել է առանձին ֆայլի մեջ, ստեղ նաև քաշում ենք մի քիչ CSS, հա, որը ոնց որ տեսք կտա, կտա ընդհանուր մեր ծրագրին։ Okay, հիմա եկեք ուսումնասիրենք այ սա։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, ստեղ մենք import ենք անում React-ին, default արժեքը, հա, export արած React-ին, այս module-ից։ Բայց որտեղ է այդ module-ը։ Եթե մենք ստեղ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ այս source-ի մեջ React չկա, որտեղից է նա քաշում, որտեղից է նա գալիս։ Ուրեմն տեսեք, տեսնում եք այս node modules այս papkan, այս directory-ին։ Այս սրա մեջ կան լիքը տարբեր ոնց որ պրոյեկտներ, որոնք որ երբ որ մենք արեցինք npx create react app, ինքը քաշեց եւ ավելացրեց այս ոնց որ directory-ի մեջ։ Այստեղ լիքը տարբեր պրոյեկտներ կան, որից մեկը, եթե մի հատ լավ նենց ներքևիչնենք, JKLMNOP QR ուրա re հեսա, հեսա, հեսա, հեսա։ Տեսնում եք React։ Այս React-ը այս սա է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն ծրագիրը, որը ոնց որ մոդյուլներին կապցնում է իրար, եւ նենց է արած, որ այս ոնց որ JSX-ները ճիշտ թարգմանի եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչը երբ որ ինքը անում է, ինքը նաեւ երբ որ տեսնում է այս import-ները, ասում է մի րոպե, հələ մի հատ համենայն դեպս մի հատ non modules-ների մեջ ստուգեմ, տեսնեմ այս անունով ինչ որ մի պրոյեկտ կա, թե չէ։ Եվ եթե կա, ինքը իր համապատասխան ուրեմն բան JS-ը քաշում է եւ իրանից ուրեմն հանում է այն ինչ որ default export արած է, okay եւ գցում ես ստեղ եւ խնդրեմ մենք իրեն օգտագործում ենք։ Okay։ Այսինքն ված չի, ահագին բան էս առաջին index.js-ում մենք հիմա արդեն հասկանում ենք։ Միակ բանը, որի մասին մենք դեռ չենք խոսացել, դա էս report web vitals-ն է, որը իրականում այդքան էլ կարևոր չի, ինքը ընդհանրապես մի հատ համակարգ է, ում կարելի է կարգավորել այնպես, որպեսզի երբ որ մենք ապագայում դնենք մեր ծրագիրը ուրեմն սերվերում, ուրիշները սկսեն իրենց օգտագործել, ինֆորմացիա թե ինչպես են օգտագործում, ինչ սխալներ են լինում եւ այլն, այդ տիպի ինֆորմացիա կարող է մեզ ուղարկի, որ մենք ուրեմն ուսումնասիրենք ու մեր ծրագիրը թարմացնենք, հա։ Այդքան բան, այսինքն ստացվում է, որ մեզ ամբողջ ոնց որ index.js-ը մենք արդեն հասկանում ենք։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք անցնենք առաջ ուրեմն անցնենք app.js-ը, այս այն էլի այն օրինակ ծրագիրն է, որ ինքը ստեղծում է, հենց որ իրան հանենք եւ գրենք hello armenia իհարկե այս լոգոն մեզ պետք չի եւ եկեք css-ն էլ մի հատ հարմացնենք այս մնացածը հանենք եւ պահենք միայն այս class-ը որը թող լինի color blue ինչու՞ չէ այս անգամ թող կապույտ լինի հիմա եկեք մեր պրոյեկտը աշխատացնենք նենց որ մենք կբացենք terminal-ը եւ կգրենք yarn start։ Ա, հիմա ինքը ուրեմն այդ web server ծրագիրը կաշխատացնի port 3000-ի վրա եւ այնտեղից ուրեմն կմատուցի մեզ ուրեմն մեր ուրեմն այս ծրագիրը, ահա, խնդրեմ, այս մեր ծրագիրն է մի րոպե, հա, այս save չի արել դրա համար այտենց։ Մի րոպե, save արեցի։ Ահա, խնդրեմ, hello Armenia Okay, ուրեմն միջիմ միջև այս պահը մենք հասկանում ենք, թե ինչպես պետք է JSX-ը գրել, որ իր մեջ կարող ենք գրենք element-ներ եւ մեր ստեղծած կոմպոնենտները, եւ ինչպես կարելի է իր մեջ JavaScript գրել։ Այդ ամենը մենք հասկացանք, չէ՞։ Այսինքն մենք գիտենք ինչպես պետք է նկարել browser-ի մեջ։ Այդքանը մոտարապես պատկերացնում ենք։ Երկրորդ պահը նա է, թե մենք ինչպես կարող ենք լսենք ինչ որ event-ներին, որովհետեւ մենք ինչ որ դաքսա տանք ասի, այսինքն ուշադրություն դարձնեք, թե երբե ասենք օգտագործողը ինչ որ էլեմենտի վրա կլիկ անում կամ ինչ որ տեքստ գրում ինչ որ input-ի մեջ կամ ինչ որ մի տենց բան անում, որպեսզի մենք ինչ որ ռեակցիա տակ դրան, հա, ինչ որ ֆունկցիա կանչվի, որ մենք ինչ որ բան անենք։ Հիմա սովորական DOM-ի հետ հետ երբ որ մենք աշխատում էինք, մենք ստանում ենք հղում դեպի այդ DOM-ի element-ին, որ մեզ հետաքրքրում է եւ անում ենք .add event listener եթե հիշում եք։ Հետո փոխանցում էինք event-ը, հետո մի հատ ֆունկցիան, եւ երբ որ այդ event-ը լինում է, այդ ֆունկցիան կանչվում էր, չէ՞։ React-ում ինչպես ենք դա անում, կամ ավելի ճիշտ JSX-ում ինչպես ենք դա անում։ Ուրեմն եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ կոճակ, button։ Եվ եկեք գրենք click me, click արա իմ վրա։ Եվ եթե save անենք, ահա, խնդրեմ, մի հատ հրաշալի կոճակ ստեղծեցինք, չէ՞։ Հիմա իր վրա եթե click անեմ, ոչ մի բան, որովհետև մենք չգիտենք, որ իր վրա click արվել, թե ինչպես կարող ենք ուշադրություն դարձնել։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն բոլոր event-ները սկսում են on բառից, okay, on, այսինքն երբ։ Այսինքն մեզ պետք է իմանալ, երբ click արվում, չէ՞։ Երբ click on click։ Այսինքն մեզ պետք է on click։ Ա բոլոր event-ները գրվում են camel case-ով, այսինքն ամեն խոսքը, երբ որ կպած է իրար, սկսում է մեծատառով, բացի առաջինից, այսինքն on click on-ը առաջին խոսքն է, click-ը երկրորդ խոսքն է, հետևաբար երկրորդ խոսքը սկսում է մեծատառով։ On click, երբ click է արվում, չէ՞։ Երբ որ click է արվում, մենք ուզում ենք մի հատ ֆունկցիա աշխատի, չէ՞։ Ապա այդ ժամանակ on click-ին մենք հղում ենք մի հատ ֆունկցիային, Դե ինչպես մենք տան իրան ֆունկցիա, դե ֆունկցիան դե JavaScript է դա, չէ՞։ Հետևաբար մենք ստեղծ մենք ասում ենք, որ հիմա JavaScript ենք գրելու այդ խոճուճ փակագծերով եւ իր մեջ ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա։ Այդքան բան։ Դե եկեք մի հատ ֆունկցիա ստեղծենք, որը ընդունում է մի հատ event, որը ունի սկիզբ եւ վերջ։ Այդքան բան։ Հիմա այստեղ եկեք alert անենք hello world։ Այդքան բան, չէ՞։ Save ենք անում։ Հիմա եթե այստեղ click անեմ, ես ստանում եմ hello world, չէ՞։ Click եմ անում hello world, ելի եմ click անում hello world։ Այսինքն, մենք ստեղծեցինք մի հատ կոճակ, ասացինք երբ on այս կոճակը click արվի, on click, այս ֆունկցիան կանչի։ Սրանից հեշտ բան։ Ստեղծում եք այդ ֆունկցիան, այդ ֆունկցիան երբ որ on click-ը արվում է, այդ ֆունկցիան կանչվում է։ Այդքան բան։ Ու մենք ուրեմն alert ենք անում այս բaragայում hello world։ Հեշտ է, չէ՞։ Շատ հեշտ է։ Իրականում ամեն ինչ արված է React-ի մեջ եւ JSX-ի մեջ, որպեսզի կոդ գրելը լինի հարմար, հեշտ եւ պարզ, հա, դա շատ կարեւոր է ծրագրարման մեջ։ Ամ, okay, հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ input type text Եվ ուրեմն երբ որ օգտագործողը սկսի իր մեջ տպել, մենք ուզում ենք իմանանք, չէ հեսա էս տեքստը իմիջալոց եկեք hello armenia հանենք այս բային Okay, ունենք մի հատ էս text box-ը, չէ՞։ Գիտեք ինչ, եկեք app CSS-ին մի քիչ տարածություն տանք բոլոր կողմերից, let's go եկեք անենք padding 10 pixels։ Ահա, մի քիչ ավելի լավ։ Okay, ուրեմն ուզում ենք այստեղ գտե կարող ենք տպել, չէ՞, այդ բարձա, բայց մենք ուզում ենք իմանանք, երբ user-ը տպում է, որպեսզի ինչ որ ռեակցիա տանք։ Դենց որ եկեք գրենք Ինչ է մեզ պետք իմանալ։ Երբ արժեքը այս input-ի փոխվում է, երբ փոխվում է on change, on change, երբ փոխվում է, կանչիր հետևյալ ֆունկցիան, դե JavaScript ենք գրելու, հետևաբար բացում ենք այն խոճուճ փակագծերը եւ իր մեջ գրում ենք մեր ֆունկցիան, հենց որ մեր ֆունկցիան կընդունի an event object-ը եւ մեր ֆունկցիան ունի ուրեմն սկիզբ եւ վերջ։ Եվ այստեղ մենք կգրենք այն կոդը, որ մենք կուզենանք։ Դե ստեղ եկեք ուղակի alert անենք այն արժեքը, որը հիմա այդ ուրեմն այդ element-ը ունի։ Հենց որ դրա համար ասում ենք event .target, որը կասի այն element-ը, որը ստեղծել է այդ event-ը, .value, այդ այդ element-ի արժեքը։ Հենց որ հիմա եթե save անենք, հիմա եթե ես ստեղ գրեմ մի րոպե, եթե գրեմ a կտա A, եթե գրեմ B, կտա AB, եթե գրեմ C, կտա ABC։ Չէ՞, տեսնում եք։ Այսինքն ամեն անգամ ես մի հատ տար սեղմում եմ, իր արժեքը այն ինչ որ այդ input-ի մեջ կա, փոխվում է։ Change, փոխվել change։ Հետևաբար, երբ փոխվում է, կանչում է մեր ֆունկցիային, եւ մենք ինչ որ ռեակցիա ենք տալիս այս պարագայում, alert ենք անում այդ պատոհանը էկրանի վրա, այդ արժեքով, չէ՞։ Հիմա նայեք այստեղ։ Պատկերացրեք մենք այստեղ վերևը եկեք այս alert-ը հանենք, այս դեր, okay։ Հիմա եկեք ստեղ մի հատ h1 ստեղծենք, h1 Եվ այստեղ ես ուզում եմ նկարել այն տեքստը, որը գրվել է այստեղ, okay։ Դե հիշեք, միշտ երբ որ մենք գրում ենք որևէ կոդ, մենք ունենք ոնց որ կամ ծրագիր, հա, մենք ունենք ոնց որ երկու մաս։ Մենք ունենք ինֆորմացիան, data-ն, կամ իրավիճակը, state-ը, հա, state եւ data եւ ինֆորմացիա կարելի ասել նույն բանն է, հա, ինֆորմացիա, հա, մենք ունենք եւ ունենք այն մասը կոդի, որը նկարում է ինչ-որ բան էկրանի վրա։ Եվ հիմնականում իրավիճակը ինֆորմացիան թելադրում է, թե ինչ պետք է նկարվի էկրանի վրա։ Այսինքն մենք ստեղ պետք է ինչ-որ ինֆորմացիա պահենք, թե ինչ է ստեղ նկարվում, որպեսզի ապագայում այդ ինֆորմացիան մենք նկարենք այս H1-ի մեջ։ մեջ Այսինքն մենք կարող ենք դե ստեղծենք մի հատ փոփոխական, ասենք օրինակ value, որը թող սկսի որպես դատակ text։ Եվ ստեղ ուրեմն մենք կնկարենք այդ value-ն այստեղ, չէ՞։ Եվ այստեղ միշտ երբ որ ինչ-որ բան փոխվի, մենք ասենք value-ն թող լինի event.target.value։ Պատկերացնում եք ինչ ենք անում։ Այսինքն ամեն անգամ մենք ստեղ սկսենք գրել, ինչ որ բան փոխել, մենք ուրեմն ինչ ենք անում, մենք այդ փոփոխականի արժեքը կթարմացնենք եւ կդնենք կդնենք այս նոր արժեքին։ Եվ հետո ուրեմն մենք կուզենանք այդ արժեքը նկարվի այստեղ։ Հիմա տեսնենք ինչ կլինի։ Եկեք գրենք։ Հմ։ Ոչ ոման չի լինում։ Ինչու չի լինում։ Դե նայեք, քանի որ մեր իրավիճակը փոխվում է, մեր state-ը փոխվում է, React-ը պետք է ինչ-որ բան թարմացնի, պետք է DOM-ը թարմացնի, չէ՞։ Բայց ինչպես թարմացնի։ Ինչպես է թարմացնում React-ը DOM-ին։ Բացատրեմ։ Որպեսի թարմացնի, React-ը պետք է նորից մեր ֆունկցիան կանչի։ Այն ամենավերջին ինֆորմացիայով, վերջին ուրեմն JSX-ը ստանա եւ այն ինչ որ փոխվել է թարմացնի DOM-ի մեջ։ Բայց երբ որ մենք ուղակի մի հատ փոփոխական ենք ստեղծում եւ տակից սուսփուս այդ փոփոխականին փոխում ենք, React-ը չգիտի, որ ինչ որ բան փոխվել է եւ չգիտի, որ ինչ որ reaction պետք է տա, որ ինչ որ բան պետք է թարմացնի։ Որպեսի նա իմանա, մեզ պետք է ինչ որ մեխանիզմ, ինչ որ ձև, որպեսի իրան ասենք, React-ի ներողություն, այս մի բանը փոխվել է, մի հատ մի հատ բան արա էլի, մի հատ թարմացրու էկրանը։ Չէ՞, մի հատ այդ մեխանիզմն է պետք։ Ինչպես է դա արվում, նայեք Ուրեմն ստեղ վերևը մենք import ենք անում, էլի React ուրեմն բանից, պրոյեկտից, մենք այս անգամ նշում ենք կոնքրետ ինչա մեզ պետք, մեզ պետք է use state, և դա from React-ից է գալիս, okay, use state, ինչ է use state-ը, use state-ը ֆունքսիա է, այդքան բան, ու մենք կանչենք, եկեք սա ջնջենք ժամանակավոր, եկեք կանչենք use state, այսպես, okay։ Use state-ը ընդունում է նախնական արժեքը։ Դե եկեք մի րոպե մի հատ հետ գնանք։ Նախնական արժեքը մեր value-ի, դա դատարկ տեքստ էր, չէ՞։ Այս էր մեր նախնական արժեքը։ Այսինքն մենք հիմա երբ որ գրենք, գիտեք, եկեք հենց անենք, երբ որ մենք գրում ենք use state, մենք տալիս ենք իրեն նախնական արժեքը, որը դատարկ տեքստ է։ Հիմա նայեք, use state-ը վերադարձնում է մի հատ զանգված, okay, զանգված։ Այդ զանգվածը ունի երկու արժեք իր մեջ։ Առաջին արժեքը դա հիմիկվա արժեքն է։ Okay? Նենց որ մենք ասում ենք const value, թող լինի r0։ Երկրորդ արժեքը, որը զանգվածը տալիս է, դա մի հատ ֆունկցիա է, ում մենք կկանչենք, երբ որ մենք ուզենանք այդ արժեքը փոխենք։ Այսինքն set value թող լինի երկրորդ արժեքը, Այդքան բան, այսպես։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս value-ն մենք նկարում ենք ստեղ, այդ value-ն մենք նաև կարող ենք տանք որպես արժեք մեր ուրեմն input-ի։ Եվ ուրեմն քանց թե value-ին փոխենք այս sense, դրա տեղը մենք կանչում ենք այդ ֆունկցիան set value, այսպես, փակում։ Ահա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք երբ որ ուզում ենք արժեքը փոխենք, իրավիճակը փոխենք, մենք ոչ թե վերագրում ենք ինչ-որ փոփոխականին, այլ մենք կանչում ենք այս ֆունկցիային, որը մեզ տվել է այս use state-ը, որպես երկրորդ արժեք իր զանգվածից, չէ՞, այն որ վերադարձել է։ Երբ որ մենք այս ֆունկցիան կանչում ենք, React-ը ասում է՝ «Հոպ, մի րոպե, իրավիճակը փոխվել է»։ Քանի որ իրավիճակը փոխվել է, ինքը այս ֆունկցիային նորից կանչում է։ Բայց Երբ որ ինքը նորից կանչում է եւ գալիս է հասնում է ստեղ։ Ինքը ասում է՝ «Մի րոպե, you state-ը արդեն կանչվել է»։ Ես արդեն գիտեմ you state-ի արժեքը ինչ է, այս նախնական արժեքը էլ ինձ պետք չի։ Այլ այս անգամ ես գիտեմ, որ state-ը արժեքը իրականում այս նոր թարմ արժեքն էր։ Հետևաբար, երբ որ ինքը վերադարձնում է այդ զանգվածը այդ անգամ, երկրորդ անգամ, իր առաջին արժեքը արդեն այն արժեքն է, որը մենք նշել ենք այստեղ։ Պատկերացրեցիք։ Այսինքն, եկեք ամենասկզբից սկսենք, եկեք սա ջնջենք եւ գրենք a։ Մի րոպե միացա save անենք եւ ստեղ եկեք գրենք a։ Գրեցինք a, չէ՞։ Ինչ եղավ, երբ որ մենք գրեցինք a։ Ուրեմն, երբ որ մենք գրեցինք a, մտանք on change-ի մեջ եւ արժեքը դրեցինք a, չէ՞։ Հետևաբար React-ը ասաց, հոպ, մի րոպե, ինչ-որ բան փոխվել է, չէ, state-ը փոխվել է։ Նորից կանչում է մեր app ֆունկցիան։ Կանչում է եւ գալիս է ստեղ use state, բայց ինքը ասում է մի րոպե, այս use state-ի արժեքը հիմա ես արդեն գիտեմ, a է։ Հետևաբար ինքը երբ որ վերադարձում է զանգված, այս զանգվածի առաջին արժեքը այդ a-ն է, եւ ելի վերադարձնում է մի հատ ուրիշ ֆունկցիա set value, որը ելի կարող ենք օգտագործենք։ Եվ արդեն նկարում է, ու այս ժամանակ արդեն սա A է, արդեն այս input-ի արժեքը էլի A է, եւ էլի մենք փոխանցում ենք մի հատ on-change։ Հիմա երբ որ մենք գրում ենք B, բում, ի՞նչ է լինում։ Էլի կանչում ենք set value, այս անգամ AB-ով։ Ինքը էլի ասում է, հոպ, մի րոպե ինչ որ բան փոխվել է։ Նորից կանչում է մեր app ֆունկցիան, use state-ը, երբ որ բանը ուսումնասիրում է, ասում է մի րոպե։ Ես գիտեմ state-ը ինչա ստեպի։ Ինքը L դադարք չի, LA չի, ինքը հիմա AB է։ Հետևաբար ինքը վերադասում է մի հատ զանգված, որի առաջին արժեքը արդեն AB տեքստն է։ Եվ իհարկե վերադասնում է մի հատ ֆունկցիա, որով մենք կարող ենք հաջորդ անգամ փոխենք։ Ու ելի այս ամբողջ JSX-ը ուրեմն մենք աշխատացնում ենք, այս անգամ արդեն value-ն լինելով AB, այս value-ն լինելով AB, եւ իհարկե տալիս ենք մի հատ term on change ֆունկցիա։ Հիմա եթե էլի եմ անում C, էլի է այդ ամեն չը կրկնվում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ամեն անգամ իրավիճակը փոխվում է, React-ը նորից կանչում է մեր ֆունկցիային, այսինքն նորից թարմացնում է այս ամենը, բայց ինքը երբ որ ստանում է այս JSX-ը, այս իրավիճակը, այս այս React-ի էլեմենտները, ինքը իրաց ուշադիր ուսումնասիրում է եւ համեմատում է այն նրա հետ, ինչ որ DOM-ում կա։ Եվ ինքը փոխում է միայն այն դետալները DOM-ի, որոնք որ իրոք փոխվել են։ Հետևաբար, այդ rendering-ը, այդ նկարելը էկրանի վրա լինում է շատ արագ, շատ օպտիմալ ձևով, okay։ Ամ հիմա sense երկար բարակ գրելը, այսինքն ստանալ միած զանգված, զանգվածից ստանալ առաջին արժեքը, զանգվածից ստանալ երկրորդ արժեքը։ Մի քիչ շատ կոդ է, հա, 3 տող պետքա գրել, որ ընդհանրապես այսքանը ստանանք։ Կարելի ավելի օպտիմալ ձևով անել։ Նայեք, կան իհարկե JavaScript-ի destructor-ները, չէ՞, ինչպես կարելի է destruct անել կամ քանդել զանգվածին։ Դե եթե հիշում եք, եթե մենք ունենք միած սովորական զանգված, ասենք են զուվ ու թող լինի միած զանգված, ասենք թե, որի մեջ կա, չգիտեմ, 3, 4 եւ 9, չէ՞։ Մենք այս արժեքները կարող ենք հետ ստանանք հետևյալ ձևով։ Բացում ենք եւ ասում ենք ուրեմն A եւ B եւ C օրինակ զույգ Եվ ինչ է ստացվում, որ այս A-ը կվեսնի այս 3-ը, այս B-ն կվեսնի այս 4-ը եւ C-ն կվեսնի այս 9-ը։ Հետևաբար հիմա եթե ես անեմ օրինակ alert, չգիտեմ, a b c, հա, ինչ որ sense մի բան, եթե save անեմ, ես կստանամ 16, չէ՞։ Okay կարծում եմ այդքանը parza, չէ՞։ Այսինքն մենք գիտենք destructor-ները ոնց եք աշխատում, առանձին վիդեո ունեմ, որի մասին սա բացատրում խոսում եմ, հա։ Okay, դե եթե մենք դա գիտենք, ապա դա նշանակում է, որ մենք ստեղ const թե sense եկար բարը գրենք, մենք կարող ենք գրենք sense const value եւ set value, թող ու ստանում ենք դա զանգվածից։ Այսինքն սա հանենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա ընդունում է առաջին արժեքը զանգվածի, սա ընդունում է երկրորդ արժեքը զանգվածի։ Ճիշտ է։ Էլի, շատ པարզ է, ոչ մի բարդ բան չկա ստեղ։ Հիմա, բայց եկեք ուշադրություն դարձնենք ստեղ։ Մենք ինչի ենք ստեղծում այս կոնստանտին, եթե ընդհանրապես Իրանից քաշում ենք։ Հենա միանգամից սա եկեք դնենք ստեղ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա վերադարձնում է այդ զանգվածին, չէ՞։ Հետո այդ ստեղծված այդ վերադարձած զանգվածի առաջին արժեքը գնում է մտնում է ստեղ, երկրորդ արժեքը գնում է մտնում է ստեղ։ Հիմա այս այս փոփոխականների անունները մենք կարող ենք դնենք ցանկացած բան։ Եկեք սա դնենք Պողոս, ես ստեղ դնենք set Պողոս։ Պողոս։ Սա էլ կաշխատի, ուղղակի իհարկե ճիշտ փոփոխականներ պետք է պետք է օգտագործենք, այսինքն սա պետք է լինի Պողոս, սա պետք է լինի Պողոս, հոպե։ Ահա։ Եվ ստեղ պետք է լինի անել set Պողոս։ Այդքան բան։ Հիմա եթե save անենք, կտեսնենք, որ նա նույնպես ուրեմն աշխատում է։ Տեսնում եք, ես որ ուրեմն ստեղ text box-ում փոխում են, ինքը վերևը փոխում է։ Չէ՞։ Շատ լավ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք ահագին բան գիտենք։ Մենք հիմա հասկանում ենք ինչպես պետք է React ծրագիրը կամ պրոյեկտը ստեղծել։ Մենք JSX-ն ենք հասկանում, ուրեմն հասկանում ենք ինչպես պետք է նկարագրել այն ստրուկտուրան, որը ապագայում React-ը կվերցնի եւ կնկարի էկրանի վրա։ Գիտենք ինչպես ստեղծել կոմպոնենտներ, գիտենք ինչպես կարելի է այդ կոմպոնենտներին արժեքներ ուղարկել։ Հասկանում ենք, որ կոմպոնենտները կարող ենք ստեղծենք առանձին ֆայլերի մեջ, որպեսի մի հատ ահրելի մեծ ֆայլ չունենանք լիքը կոմպոնենտներով, այլ գեղեցիկ ձևերով սենց դասավորենք տարբեր ֆայլերի մեջ եւ քաշենք այն ինչ որ մեզ պետք է այդ պահին, գցենք մեր JSX-ի մեջ, փոխանցենք ինչ որ արժեքներ եւ ամեն ինչ նկարվում է էկրանի վրա։ Մենք նաև հասկանում ենք ինչպես կարելի է ինչ-որ ուշադրություն դարձնել դոմին, որ եթե ինչ-որ բան լինում է, այսինքն user-ը օգտագործողը ինչ-որ միտեղ տպում է, թե click անում, թե մուկը շարժում է, թե ինչ, մենք այդ event-ներին կարող ենք ուշադրություն դարձնենք եւ ինչ-որ ռեակցիա տանք։ Օրինակ, այս պարագայում մենք ինչ ենք անում, որ այդ արժեքը, երբ որ այդ որ օգտագործողը տպում է, մենք գրում ենք կամ ավելացնում ենք այս state-ի մեջ, հա՞։ Հիմա use state-ը դա մի հատ ֆունկցիա է, որը վերցնում է մի հատ նախնական արժեք եւ վերադասնում է զանգված, որը ունի առաջին առաջին արժեք հետ վերադասած զանգվածի դա հիմիկվա արժեքն է եւ մի հատ էլ ֆունկցիա, որով մենք կարող ենք այդ արժեքը փոխենք։ Այսինքն, երբ որ մենք ուզում ենք արժեքը փոխենք, մենք կանչում ենք այդ երկրորդ արժեքը, այդ այդ ֆունկցիային եւ React-ը ասում է հոп, ինչ որ բան փոխվել է։ Նորեն կանչում է մեր կոմպոնենտին, մեր ֆունկցիային որը այս անգամ եւ այդ այդ անգամ երբ որ գալիս է հասնում է ստեղ այս you state-ը ասում է մի րոպե ինձ նախնական արժեք այլևս պետք չէ ես արդեն գիտեմ նոր արժեքը որը հենց նոր ոնց որ սետով կանչել են, հա, սետ փողոսով կանչել են։ Այդ նոր արժեքը նա վերադարձնում է զանգվածի որպես առաջին արժեք եւ իհարկե մի հատ էլ սետ մի հատ ֆունկցիա է տալիս, որով կարելի է ապագայում այդ state-ը, այդ իրավիճակը, այդ արժեքը փոխել։ Եվ ահա նորից ուրեմն մենք նկարում ենք ամենաթարմ JSX-ը, հանձնում ենք React-ին, եւ React-ը DOM-ի մեջ ոնց որ այդ փոփոխությունները անում է, ինչ որ պետք է։ Այդքան բան, եւ այդպես ոնց որ React-ը շարունակում է աշխատել առաջ։ Բավականին հեշտ է, կարծում եմ։ Հենց որ եւ հույսով եմ հետաքրքիր, հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ